Akcja. Już teraz mów do rury. Dobra, dobra, właź, weź, weź. Dobrze, dobrze, to nic. Halo. Wyżej głowę, bo nie widać, że mówisz. Halo, hej. Nie zasłaniaj e, rękami. O, właśnie. No, a drugą ręką pogłasz trochę. No i tak zrób... O właśnie. Mhm, tak, tak. No, maszyna. Zajebiście. Tak. Tak. A teraz, a teraz takie, wiesz, takie ujęcie takie e, na ogólnie na całą maszynę, taki jesteś taki za, zachwycony nią. Mhm. Tak, i teraz podajcie jeszcze raz, gdzieś się tam pogłaskaj. Trochę czulej, to trochę bliżej do tej maszyny. O właśnie, no tak się zbliżasz. Tak, maszynko moja ukochana. Dlaczego już jesteś taka stara, ale cię uwielbiam? No tak, tak, tak się tulisz do niej, tak. A spróbuj pocałować ją. Nikomu nie powiem. Tutaj, jak, jak jesteś w takim ujęciu. A.